قصيدة سأشتكي إلى ضيفك للشاعرة دكتورة أمل العربي في هذا الصباح في هذا الصباح سأشتكي إلى ضيفك في هذا الصباح سأشتكي إلى ضيفك سأخبره بما لم أخبرك, أخبرك به سأخبره بما لم أخبرك به سأبكي حتى تجف أورادي سأبكي حتى تجف أورادي ويسكن الدمع في دربي أتألم أتألم وأتعذب من وجعي أتألم وأتعذب من وجعي وأنت لا تدري بما بي وأنت لا تدري بما بي هنا الآلام تسكن في نفسي هنا الآلام تسكن في نفسي وجعا يسطر على قلبي وجعا يستر على قلبي فيا سيدي فيا سيدي انتظر حتى تسمع شكواي وتعرف إن الألم يسكن في أحشائي فلا تتسرع في حكمك فلا تتسرع بي حكمك على فؤادي فقلبي مريض من غضبك وسوء ظنك يعزف على أوتاري لحن حزين يغرقني فقلبي مريض من غضبك وسوء ظنك يعزف على أوتاري لحن حزين يغرقني يغرقني داخل أمواج من الحرمان والتعب وشوكي إليك يغمرني وشوكي إليك يغمرني حنين لك ينزف دما على أرضي كنت أنتظر أن تسأل عن حالي كنت أنتظر أن تسأله عن حالي وماذا حدث في مواي مريض أنا مريض أنا والألم يعصرني وأنت لا هم لك في الدنيا غير عذابي كنت أنتظر أن تسأله عن حالي وماذا حدث في موالي مريض أنا والألم يعصرني وأنت لا هم لك في هذه الدنيا غير عذابي مع تحيات دكتورة أمل العربي